Kad ne znam koji dan je mora kupim sebi day-date Ali nikad ne gledam na vreme Jer sve stižem za deset Nije bitan materijal dok je prezident